¿Cuál comida debo escoger? Porque me gustan los dos. ¿Qué tenemos aquí? Ah, estoy buscando algo para comer. ¿Quieres? ¿Algo? Guácala. Comida insaludable como esto me hace sentir tan asqueroso. También no me da mucha energía. Vámonos a encontrar algo mejor. Vamos a cocinar algo en lugar de comprar la comida rápida que el cocinar es aburrido y no sabe muy bien. La comida saludable puede salir bien rico. Te muestro. ¡Wow! La comida sabe bien rica. No he probado comida como esta nunca. La comida saludable puede saber bien rica y también te hace sentir mejor. Ya quiero comer así todos los días. ¿Qué estás haciendo sentado aquí? Eh, absolutamente nada, como todos los días. Pues estamos en el gimnasio. Vamos a hacer ejercicio. No me gusta correr, es muy aburrido y me canso bien rápido muchas formas diferentes de hacer ejercicio que casi todos son divertidas. No solamente tienes que correr o levantar pesas. Podemos jugar un rugby. exercise and healthy eating are important. Exercise makes you uh, stronger and healthier and faster. And healthy eating gives you the um, important nutrients that you need to stay healthy and also helps your uh, body to achieve the benefits that uh, Recuerda, si tú estás haciendo ejercicios y comiendo saludable, pero tienes problemas todavía con tu peso, habla con su médico. Hay muchos tipos de cuerpos diferentes y nadie debe sentir avergonzado por su cuerpo. Solo queremos que todos estén saludables. Haz planes visitar tu médico al menos cada año. Si te sientes enfermo por nueva dieta o forma de hacer ejercicio, avisa a un adulto y tu médico. Cuídate y sé saludable.